lain ya Biar di tempat Belanja online Biar di tempat Di Tokopedia Biar di tempat Di Tokopedia Pilih barangnya Pengirimannya Biar di tempat Di Tokopedia Ayo semuanya Are you ready? Goyang kepala Kepala digoyang Jilat kepala goyang Beceng direncengan Jilat cukur aman Buat semua orang Jilat kepala goyang Jilat gantengnya si abang Jilat kepala goyang Jilat baru Cukur aman cuma delapan ribu.